Uh, Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota yuutuubii Hibboo Pirees. Uh, uh, Hibboo Pirees irratti sagantaawwan afurii irratti xiyyeeffanneeti dhiyeessuu barbaanna. Tokkoffaa siyaasa, lammaffaa diinagdee, sadaffaa immoo dippiloomaasii, affaffaa immoo paaworii yookiin power power jechuun humna biyyi takka dandeettii biyyi takka qabdu irratti xiyyeeffannee sagantaa afaan kana dhiyeessuu barbaannaa yeroo booda jechuudha. kanaafi yuutuubii keenya kanaa sabiskiraayib godhuun, laayik godhuun, sheer godhuun hiriyoota keessanitti himuun odoo nu gargaartanii galanni keenya olaanaadha jechuu barbaanna. kan akka gargaartan eh, abdii qabnaa jechuudha. Sagantaawwan kanneen yeroo dhiyeessinu nuti kophaa keenya osoo hin waliin taaneti maal akka ta'uu qabu, diinagdeerraa maal akka ta'u qabu, dippiloomaasiirraa maal akka ta'u qabu yookiin hariiroo biyyoota biraa waliin, hariiroo ollaa waliin, hariiroo hawaasa waliin jiru maal akka ta'u qabu haasofnu waliin jiraatu. dinagdeen ammoo maal akka ta'u qabu, dinagdee akkamii akka ta'u qabu biyya keenya keessatti kanneen asirratti dhiyeessuu waan barbaannuuf kanarratti ammoo paartisipaantiin yookiin hirmaattonni asuma warra isa ibboo pireesii dhageeffatanii warra ibboo pireesii hordofan irraa yeroo itti hafan kun yeroo dhiyootti monootaas ta'eeti waan tajaajila kanneen kennu galuufi akka gargaartan kabajaan isin gaafachuu barbaanna. Frankly speaking, Hebrew press focuses on four topics uh, that is uh, political issue, economic issue, and diplomatic issue in the power that is military power or other powers will consider on this uh, Uh, youtube So uh, we need to or uh, of all ours and all, participants or participantis participants help us to grow this YouTube channel in order to make this valuable and very fruitful presentation toward the followers and other community used. on positive issue and negative issue. That means those uh, uh that they help uh, the community in the world, in the community in our countries, will focus upon this. To do this, we need the support or the uh, or subscribers to help us to reach more potential participants in a more potential community in order to make everything, you know, a very, very, very, very fruitful presentation on this uh, We need the your support is to make this very potential and uh, continual, continual, continual for topics presentation in uh, near future. So uh, we will thank all the, all all cooperative bodies, all cooperative bodies to help us and Uh, goodbye. We hopefully we will get we will look good results soon. Thank you very much again.